මම එක පාරක් ඔය ගෑන්ලමෙක් එක පෑයකක් තියෙන කාලි දැන්නෙම දැන් ගොඩක් කල් මම ගෑන්ලමට ඇත්තටම පුදුමාකාර විදිහට ආදරය කරා හරිද මගේ හැටිනේ බබා ඉතින් මම හරි <laughs> හැටිනවාගේ පස්සෙන් ගිහිල්ලා වාද වෙලා ඒලාමයට දැන් දව් කරන්න ගත්තා මම ඇම්බල්ල හැවකේන බබාව යාළුවෝ කියන්න ඔයාලා ගැන. මම කරන්නේ එක ලව් එකක් විතරයි නංගී. හරිද? එක පාරකට. එක පාරකට එක පණ අරන් ඉතින් කරනවා. හරිද? එම්මයි දැන් මං ඉතින් දවසක් ඉන්නකොට ඔය ළමයා මට මැසේජ් එකක් දානවා. බබා කොල්ලෙක් මගෙන් කැමති දහනවා කියලා. ඔව්. මට මැසේජ් එකක් එවනවා. මම ඉතින් බලලා රිප්ලයි එකක් ඇව්වා බ්ලොක් කරලා දාන්නනේ කියලා. පොඩ්ඩක්වත් හිතුන්නේ නැද්ද ඔයලා බලන්න කවුද ඒ කොල්ලා? මොකටද මම මට එහෙම ඔයලා බලන්නේ බලන්න මට ඒ ළමයා විශ්වාසයි නේ කෙල්ලව. හරිද? මං කෙලින්ම දැම්මා බ්ලොක් කරලා දාන්නනේ කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මං කිව්වගේ මං හිතුවගේ මට රිප්ලයි එකවනවා කෙල්ල මට හා පැටියෝ කියලෙවනවා ඒක මන් දන්නවනති මට කොහොමත් ඒම කියලා ඊට පස්ස මත් අනි පතර යවවා පොඩි හාටයකුයි මෝජිස් දෙකතුනා කියව්වතින් හරිද හාට් දෙකතුනා ආයමට රිප්ලයි එකක් කෙනවා ඒකට යන්න මැගේ අයිඒ මඟ මොකෝ කියහරිද එයාමට ෆෝන් එක කරන් දෙන්නම් කිව්වන බං බං අන්න ඒවගේම මාත් මසිච්චිකත් දැම්ම බං කියලා ඇව්ව මාත් සොරි බං කියලා ඊට පස්සේ යටින් එනවා you can't reply to this conversation කියලා <laughs>